Eh, buonasera a tutti e benvenuti al 63 podcast del Movimento Zeitgeist Italia del 17 giugno 2012. Io sono Vincenzo Barbato, co-coordinatore del Movimento Zeitgeist Italia e coordinatore del gruppo di Napoli e quest'oggi vi aggiornerò con notizie nazionali e internazionali. Vi ricordo ancora a tutti quelli che mi ascoltano che il podcast è un'iniziativa a rotazione, aiutateci con i podcast inviando una mail a staff at e vi metterò in condivisione con il Google Doc apposito. Allora, cominciamo con le, con le novità italiane. Adesso vi posto il titolo. Ok, per ovviare ai problemi tecnici che comunque sono, sono emersi da, per i podcast e soprattutto per la loro pubblicazione, avevo pensato di, uh, di creare un canale, un canale YouTube dedicato al podcast, appunto, del movimento Zeitgeist Italia, però eh, precedentemente già ne avevamo discusso e quindi abbiamo, <laughs> diciamo, subito eh, acconsentito che eh, sarebbe più logico caricare tutti i nostri podcast all'interno di una playlist dedicata all'interno dell'account ufficiale Zeitgeist Italia, che è sbloccato appunto, e dare da lì poi um, e pubblicare lì in maniera totalmente illimitata i nostri podcast con l'aggiunta ovviamente di un link eh, Mediafire per scaricare il, il, la registrazione podcast in tutta tranquillità in pochi, in pochi attimi. Quindi eh, direi che abbiamo trovato una soluzione eccellente, gratuita e soprattutto molto efficiente per ovviare ai problemi dei servizi che comunque offrono di, di collegare eh, iTunes eh, con i podcast che comunque sono il 90% a pagamento e il restante 10% eh, presentano grosse difficoltà oppure limitazioni tecniche o addirittura di tempo per registrare. Quindi volevo solo dirvi questo, quindi uh, tra poco pubblicheremo tutti i nostri podcast e avete l'occasione di ascoltarli tramite YouTube oppure scaricarveli e caricarli appunto vostro, nel vostro iPod oppure su qualsiasi lettura MP3. Uh, eh, passiamo alla prossima notizia. Il movimento Zeitgeist internazionale ha lanciato quello che noi chiamiamo il progetto One Planet Project, L'iniziativa One Planet Project essenzialmente consiste nel raccogliere delle email presentando alcune domande sotto forma di eh, quiz a risposta multipla e vedere un pochettino le persone come rispondono. Ovviamente presenteremo la risposta eh, subito dopo che avremo eh, vagliato tutte le domande e se sono interessate appunto raccogliere l'email, i nomi delle persone interessate e fornirgli un pacchetto di informazioni con eh, le tematiche che presentiamo attraverso i nostri film e registrarle. L'obiettivo del One Planet Project sono due essenzialmente. Uno deve essere su scala mondiale, quindi tutti i chapter sono invitati, scusate, tutti i gruppi sono invitati a, ad aderirvi e secondo raccogliere almeno un milione di mail e questa è la prima mission che ci siamo preposti. Quindi eh, aderite al sito, se qualcuno magari per cortesia mi può linkare il sito giù perché l'ho dimenticato, mi farebbe un gran piacere, grazie. Abbiamo già tradotto il sito internet eh, tramite Putol, quindi sarà disponibile a breve in italiano e, e, quindi sarà molto fruibile. Ed è molto semplice comunque come iniziativa, si tratta semplicemente di andare in strada, fare delle domande e raccogliere i contatti delle persone interessate e poi registrarle all'interno del, del sito internazionale. Grazie Masma. Passiamo alla prossima notizia. Il nostro attivista Ezio Corriglione ha lanciato una bellissima uh, iniziativa che secondo me può, essere integrato con un vecchio documento nostro che era preposto per um, la questione delle discussioni tra di noi. Eh, lui essenzialmente, e ringrazio Ezio anche se non è qui presente, sicuramente ascolterà questo podcast, lui essenzialmente ha ha strutturato un documento su Google Doc dove in modo molto schematico e in modo molto preciso eh, vuol riferire a tutte le persone tramite la nostra newsletter ai, agli attivisti e simpatizzanti di tutti i progressi che, mm, che stiamo appunto svolgendo, quindi tutti i progetti video, audio, eh, di informazione o addirittura di costruzione di device, come ad esempio fa il GDL Tecnologia. Quindi è molto pratica, molto carina e soprattutto responsabilizza chi vuole aderire e chi vuole presentare un progetto sotto forma quasi di, mm, di un cantiere. Quindi essenzialmente si metterà all'interno di questo documento il nome, l'email della persona che ha iniziato il progetto, eh, il livello di, mm, di, eh, di avanzamento del, del suddetto e la scadenza, infine. E tutte le persone che sono interessate, magari leggendo la newsletter, eh, possono aderirvi e comunque completarlo. Altrimenti si scarta, ovviamente. Eh, questo concetto è molto bello, infatti volevo, volevo integrarlo all'interno del, del, documento discussioni e proposte e perché? Perché soprattutto questo, questo, documento che creai precedentemente presentava un unico problema a mio avviso, ovvero quello di non mettere una persona a capo di un progetto essenzialmente eh, che eh, ehm, fosse responsabile e quindi portasse avanti l'iniziativa e quindi eh, si andava sempre alla stagnazione di ogni discussione e quindi dovevamo puntualmente spronare le persone a concluderlo e alla fine si, siamo, siamo, stati costretti a congelarlo. Quindi possiamo integrare questa mentalità, questa mentalità della, um, di questa newsletter con il, uh, con il documento delle discussioni. Uh, sì, Masma, intervieni un attimo, però cerca di essere breve, così almeno ce lo lasciamo alla fine, questo, um, altrimenti ce lo lasciamo alla fine, nella sezione discussioni. No, no, va benissimo, ne parliamo alla fine, non c'è problema. Ok, benissimo. Poi ne parliamo alla fine. Ok, passiamo all'altro all aggiornamento. Ok, siccome il nostro, il nostro, caro Fausto ha avuto mh, dei problemi eh, nella coordinazione del GDL dei gruppi cittadini, ovvero della mansione di coordinatore di tutti i coordinatori dei, dei gruppi presenti sul, no, sul, nostro territorio italiano, abbiamo, abbiamo cercato di vedere se c'era qualche altra persona che potesse eh, che potesse sostituirne almeno temporaneamente oppure definitivamente, poi sarà una loro scelta, oppure addirittura collaborare, meglio ancora, su questo, sulla mansione di questo GDL. Quindi eh, Davide ovviamente si è subito dato disponibile e quindi lo aiuteremo in tutti i modi, sia per, per quanto riguarda l'attivismo la, e la coordinazione all'inizio, poi eh, ovviamente quando richiederà aiuto noi saremo sempre a disposizione, e quindi daremo le prime ditte e poi lo faremo andare avanti. Eh, inoltre volevo anche annunciarvi eh, che eh, eh a proposito di questo eh, la, la, chapter guide internazionale del movimento Zeitgeist è stata eh, rilasciata, però mh, mm, questo ne parlerà dopo Giovanni con le, le, news internazionali. Quello che volevo dirvi io sta prossima, nel prossimo aggiornamento che è da integrare appunto con la chapter guide. Ok, Um, ho creato questo, questo link per, um, chiamato appunto percorso degli attivisti eh, dove essenzialmente attraverso tre fasi, una fase A, B e C, volevo indirizzare tutti, tutti i nuovi simpatizzanti oppure le persone che sono interessate uh, al nostro movimento e soprattutto le persone che vogliono attivarsi e quindi fare volontariato per il nostro movimento. Eh, ho fatto essenzialmente una piccola guida dove consiste nella fase A nel... Um, nell'esporre prima tutte le nostre tematiche attraverso i film, podcast, eccetera, eccetera. Quindi una, una maxi raccolta di informazioni dove tutti potranno capire che cos'è il movimento Zeitgeist a 360 gradi. La fase B sarebbe la presentazione del GDL dei coordinatori cittadini e quindi qui entra la, la, figura del coordinatore che in questo caso è, è, si è dato disponibile Davide del gruppo di Milano e dove lui essenzialmente eh, comincia a conoscere gli attivisti e, e quindi vagliare un attimo se le, le idee sono, tutte, sono, state recepite tutte completamente e se uh, la fiducia, se esista un legame di fiducia, perché l'unica cosa che chiediamo, siccome facciamo un tipo di attivismo che non è né uh, sovvenzionato né, uh, né, né, ci sono investimenti monetari, nessuna garanzia, almeno la fiducia deve essere la, la nozione base su cui si basa un, appunto il coordinamento dei gruppi cittadini che essenzialmente fanno, eh, sono la voce del movimento. Siccome siamo un movimento che non ha una struttura piramidale dobbiamo almeno eh, sapere che le persone che parlano a nome nostro siano comunque in linea con tutti i con tutti i principi nostri, quindi eh, la figura del coordinatore, del coordinatore dei, dei, coordinatori dei gruppi cittadini è essenziale. Eh, dopodiché c'è la fase C eh, dove praticamente si spiega, eh, dopo vagliata la fiducia, essenzialmente Uh, eh, si, uh, eh, si, mettono in ballo il percorso per creare pagine Facebook, per, per creare la pagina nel, nel, nel, sul sito zeitgeistitalia.org, quindi l'esposizione di tutti i nostri Google Document per rimanere sincronizzati, quindi rimanere sempre tutti informati su tutti i progetti, proporre, uh, modificare, discutere, eccetera, eccetera. E, per, e per, fare soprattutto le reportistiche, in modo tale che chiunque, qualunque utente nel, che si presenta all'interno del movimento sa nella sua città che cosa sta facendo e se nel, eh, nel caso in cui non ci fosse un gruppo cittadino si passa appunto al percorso che ho elencato prima. Ovviamente questa è una discussione che va affrontata molto seriamente e soprattutto va integrata con la questione della chapter guide, quindi è una, è una, è una proposta in beta essenzialmente, quindi ne, par ne parlai domenica scorsa e dobbiamo parlarne, cioè ne parlai e dobbiamo discuterne approfonditamente perché è molto importante. Passiamo alla prossima notizia. Il caso Missione Zeitgeist. Eh, un simpatizzante del, del movimento ehm, eh, che non vuole, eh, non vuole, far sapere il suo nome per motivi di privacy ha, ha creato questo, questo blog dove l'ha chiamato Missione Zeitgeist. Il, um, il, suo blog essenzialmente ricalca molto visivamente nostre, il nostro sito, quindi uh, a un occhio inesperto uh, è emerso che a un, a un occhio inesperto può, può essere scambiato facilmente per un canale ufficiale del movimento e niente, essenzialmente gli abbiamo, gli abbiamo chiesto semplicemente di non renderlo ufficiale, un, un, blog ufficiale del movimento Zeitgeist con le dovute specifiche, ovvero rimuovendo il, il, blog, il logo in, sovra, in sovraimpressione e eh, arricchendo la sezione about del loro... Del suo, del suo, blog, quindi inserendo specificamente che non è un canale del movimento Zeitgeist. Quindi ovviamente ogni attivista può, ogni persona pubblicare, può pubblicare i nostri video, i contenuti e infatti sono rilasciati tutti secondo la licenza Creative Commons attribuzione eh, senza fini di lucro e mm, share alike, ovvero eh, riutilizzo con la stessa licenza, però ovviamente eh, se una persona carica diversi video nostri, poi magari ne carica una, altri che non hanno niente a che fare con il movimento Zeitgeist, eh, perlomeno sarebbe, mm, sarebbe, mh, mm, sarebbe carino non, eh, non, esporre il proprio blog o il canale YouTube come, mh, mm, come, è stato fatto nel suo caso, ovvero eh, che genera molta confusione visivamente perché ci sono i loghi, il, la, il, suo, il nome Missione Zeitgeist ricalca molto sua, mh, il nostro movimento, quindi può essere facilmente scambiato, quindi gli abbiamo chiesto semplicemente di, di, eh, di fare le giuste differenze e nient'altro. Passiamo al prossimo articolo. Giampaolo Marcucci, ehm, il fondatore del blog Ecco cosa vedo, persona che comunque ha partecipato al nostro simposio Società Sostenibile presentando le sue bellissime innovazioni, le sue, mh, ehm, le sue argomentazioni sulla, sulla, società e sui cambiamenti da apportare secondo il suo blog, ci ha, mh, ci ha chiesto di, eh, ha chiesto a tutte le persone a cui ha inviato ovviamente questa email di gestire il, mm, la, la, pagina di Ecco Cosa Vedo, quindi eh, ha lanciato un call test effettivamente e ci sono una serie di istruzioni de, da, da, seguire e una serie di, di step da seguire appunto per, per vedere appunto per essere eh, per, um, per, dare consenso di, di scrivere, eh, di apportare modifiche e soprattutto inserire dei contenuti all'interno del blog Ecco Cosa Vedo. E quindi all'interno di questo link che appena vi ho, mm, vi ho proposto, scusa Maurizio, grazie. All'interno di, all di, questo, link c'è il contest e quindi ci sono tutti i riferimenti, tutti i contatti per partecipare, se avete, se avete intenzione di parteciparvi appunto. Il blog è cosa avete molto seguito ed è molto, mm, ed è molto carino. Le tematiche comunque, ci sono molte tematiche in linea con il nostro movimento. Quindi se siete interessati contattatelo. Ok, prima di, di subentrare in questo, in questo, podcast ho intervistato Jacopo Amistani, di, il fondatore di Open Source Psychology Italia, e, appunto per chiedergli l'avanzamento dei, dei, loro progetti e eh, sui nuovi dispositivi o device costruiti. Eh, vi dico che comunque stanno andando molto, molto bene, stanno andando avanti, hanno già completato due macchine, una Chesspress, ovvero una macchina che ehm, una macchina che fabbrica dei mattoni di argilla eh, in terracotta o in terracotta per, per le costruzioni eh, ovviamente tutto in open source con i progetti visibili a tutti quanti, modificabili da chiunque voglia portare le modifiche e migliorarlo e, e soprattutto molto economico, infatti lui mi ha spiegato che costa intorno ai 4.000 euro questa macchina dove, <laughs> dove, la fanno pagare circa 200, 205, 2.500 euro, scusatemi, 25.000 euro, quindi <laughs> è anche un bel risparmio economico e un progetto che comunque può essere fatto a più mani e può essere modificato e, e quindi la situazione dei brevetti viene annullata completamente. La seconda macchina non ricordo il nome perché comunque non, non è stata ancora pubblicata, non sono state pubblicate le specifiche, eh, però è stata fabbricata in Puglia, quindi eh, tra poco avrete modo di vedere sia l'intervista sia il fondatore, sia eh, che cosa stanno facendo, che cos'è open source ecology, che cos'è l'open source, le differenze tra, questa, tra il loro approccio e questa economia che io eh, scherzosamente chiamo spreeconomia, economia e, e niente, e avrete modo di vedere anche i progressi, quindi attraverso delle immagini, dei filmati, su cosa stanno facendo qui in Italia e in generale nel mondo, dove stanno andando molto bene ed è molto bello. Uh, quindi io avrei finito con gli aggiornamenti nazionali e um, passo direttamente la parola a Giovanna che ha delle belle novità. Vai Giovanna. Eh, buonasera a tutti. Eh, allora, la prima cosa più importante è che eh, a breve avremo un cambio del server del TeamSpeak, quindi eh, rimanete in contatto perché presto ci daranno le password eh, ufficiali e le metteremo poi sul sito, eh, però sicuramente appunto, è importante per non rimanere eh, tagliati fuori, quindi assolutamente ehm, eh, appunto eh, date un'occhiata al sito ogni tanto, metteremo la nuova password appena sarà ufficiale. Questo è stato dovuto, eh, questo cambio di server è stato causato dal fatto che eh, purtroppo il TeamSpeak è stato fatto oggetto di eh, manipolazioni da parte di alcuni hacker eh, e quindi eh, da un punto di vista della gestione eh, dei permessi eccetera non è, eh, non è, più appunto gestibile, scusate l'impiccio, ehm, e di conseguenza è chiaro che eh, non avendo più il controllo delle stanze e di altre funzioni eh, si è reso necessario forzatamente questa scelta. Quindi a breve mm, è possibile che nel giro di eh, due o tre settimane eh, si abbia questo cambio e quindi dovrete loggarvi con eh, un nome del server diverso, con una password diversa che comunque, ripeto, la pubblicheremo sul sito. L'altra appunto novità che ha già anticipato eh, Vincenzo è che finalmente è uscita la chapter guide e eh, questa, questa guida adesso è già pronta per essere tradotta, quindi è già stata caricata su Putol, eh, quindi chi vuole dare una mano è benvenuto si, si deve mettere in contatto ovviamente con la coordinatrice eh, del team linguistico, Diana, per avere eh, la possibilità di aiutare in questo senso. Questa chapter guide è fondamentale perché ci permetterà di ehm, avere una guida eh, su come muoverci e muoverci assieme al Global Chapter. Noi siamo un movimento internazionale, e proprio questa è la nostra forza. E, ehm, quindi questa, questa eh, guida ci permetterà di intraprendere delle azioni eh, e di eh, attuare diciamo, delle, eh, le, le, le nostre visioni comuni in tutti gli stati del mondo. Questo, eh, questo perché, eh, dunque, ovviamente assieme alla, no, non ovviamente per voi, insomma, vabbè, eh, è uscito anche il, il sito internet per i capitoli, quindi dedicato esclusivamente ai coordinatori perché sarà un sito piuttosto tecnico e quindi invito tutti i coordinatori, eh, sia cittadini che mh, dei GDL ad iscriversi a questo sito che si chiama www.tzmchapters.net. Già ho pubblicato, già. Sì, l'ho detto giusto così perché allora si sente anche a voce. Ok, grazie. Ok. Ecco, questo è importantissimo perché appunto permetterà un interscambio molto più eh, veloce e eh, eh, pratico per appunto i coordinatori che potranno anche eh, così intraprendere delle azioni comuni in tutto il mondo, come per esempio eh, adesso si sta facendo con il One Planet Project. One Planet Project che, eh, di cui adesso ho messo un link eh, dell'account Facebook come vedete perché eh, da quello che vedete ehm, è un'iniziativa che sta veramente eh, prendendo piede in eh, diversi stati e uh, qui vi esorto anche a chi volesse prendere questa iniziativa anche in Italia di uh, produrre dei video, uh, dei, delle foto, eh, delle immagini proprio perché eh, è importante coordinarci, è importante poter uh, riuscire a fare una pubblicità, passatemi il termine, eh, sufficiente perché la presa di coscienza eh, della nostra realtà eh, deve passare, può passare tranquillamente anche su, per queste cose. Quindi un ottimo, un ottimo strumento per eh, scendere in strada, contattare le persone, coinvolgerle e ehm, promuovere eh, un miglioramento della società a tutto tondo. Dunque, eh, a livello internazionale anche si incomincia a pensare e a organizzare il, eh, il Media Festival. Un attimo che vi porto il link. Ho già fatto, già. Ok, qui avete anche eh, una, un press, una, press, kit, eh, quindi qua magari ci possiamo anche lavorare per vedere di riuscire a fare qualche cosa anche noi qui nel, eh, in Italia. Quindi chiunque avesse qualche idea, eh, qualche iniziativa da proporre sul territorio italiano, eh, si faccia avanti perché eh, il Media Festival è eh, un'opportunità ulteriore, eh, oltre allo Today, per eh, divulgare appunto ehm, i nostri, i, nostri, concetti, i nostre, le nostre idee, le nostre filosofie. Uh, a livello internazionale posso dire che uh, Peter Joseph sarà presente al Media Festival di Los Angeles, quindi <laughs> se passate di là fateci un salto. Uh, ehm, e, e si terrà il 3, il 4 e il 5 di agosto. Eh, ovviamente l'invito appunto è di eh, coinvolgere anche eh, personaggi dello spettacolo, quindi musicisti, intrattenitori, eccetera, proprio perché deve essere una festa, una gioia uh, condividere, uh, condividere appunto eh, dal Geist, <laughs> lo spirito del tempo. Um, dunque abbiamo anche un, uh, un canale Twitter ufficiale che è https twittercom slash cancelletto slash tzm global quindi per chiunque voglia inserire un po' di messaggi o seguire, eh, seguire insomma eccolo qui pronto per voi per chi voglia invece seguire anche il canale ufficiale eh, radio Ehm, molti coordinatori internazionali si stanno dando il, turno per uh, riuscire a, a, fare delle trasmissioni sempre con delle tematiche nuove. Uh, l'invito è stato fatto anche a tutti, nel senso anche a, a persone, eh, ad attivisti, a volontari eh, che abbiano voglia di dire le loro cose quindi chi, vuole, eh, chi, chi volesse eventualmente eh, prepararsi dei testi, mm, o, o possiamo anche eventualmente farli poi tradurli anche in, in, in, inglese, in modo da metterli a disposizione per uh, tutto il capitolo mondiale. Un'ultima cosa, direi che eh, probabilmente abbiamo risolto eh, risolveremo a breve la questione di, della blacklist di Wikipedia eh, perché insomma ci saranno delle persone che si dedicheranno a risolvere questo piccolo problema che insomma ehm, che speriamo di superare. So. Ok, uh, un'ultima cosuccia ancora, eh, vi annuncio che eh, Peter Joseph sta facendo dei mini video eh, e quindi eh, anche su questo fronte avremo del, dei nuovi materiali su cui, su cui, dovremo prima fare delle traduzioni ma, e delle, dei doppiaggi, però insomma comunque avremo più strumenti per nostra, le nostre campagne pubblicitarie. Ecco, in linea generale direi che questo è tutto. Eh, potrei aggiungere che ci sono eh, dei nuovi capitoli eh, in altri, in altri stati, in altri paesi. Eh, al momento mi, me ne vengono in mente solo tre, ma ce ne sono degli altri, magari la prossima volta vi faccio l'elenco preciso, e sono Cina, Taiwan e Singapore. E questo direi che è tutto, grazie. Grazie a te Gio, anzi è molto importante comunque che in regioni dove ad esempio internet è censurato e certe tematiche ancora devono riuscire a sfondare è veramente un piacere sentire che il movimento e soprattutto le sue tematiche sono arrivate lì. E se Gio ha finito, anzi Gio ha finito, e, uh, passerei alla, alla scaletta uh, dei, delle reportistiche dei, del, um, dei gruppi di lavoro con i loro coordinatori. Chi è che vuole cominciare per prima? Ah, se vuoi vado io, che tanto pochissimo perché siamo un po' fermi perché mm, Uh, io ho avuto qualche problemino, eh, spero di riuscire a mettere sul sito uh, forse tra un paio di settimane, eh, su cui poi potremo lavorare. Um, certo, uh, appunto, purtroppo per questione di problemi non solo miei ma anche di, altri, di altre persone, eh, l'attività si è un po' ridotta, insomma speriamo bene, dai. Già, hai dimenticato di dire che parlavi del GDL consumo cosciente, <laughs> giusto per... Ah, scusa. Altrimenti va a finire che non si sa di cosa parliamo. Ok, e, e niente, eh, c'è qualcun altro, vedo Diana che però è assente, e c'è German, soprattutto German, eh, che ha due belle novità secondo me da anticipare, ovvero la sua bellissima e eh, sostenibile invenzione della bicicletta, de, di quella di Daniele Podiche e della 3D printer. Vai, di, vai German, se, se ci sei. Ah, ci sono, ci sono occupato. Eh, ok, ok. Occupato con Se i bambini. un altro vengo dopo. Va benissimo, eh, abbiamo sì, ma... Esatto. Ok, uh, abbiamo Masma del, del GDL Grafica Video, se hai qualche reportistica vai Masma. Uh, ciao ragazzi, um, dunque um, Novità, mh, mm, novità grosse, eh, diciamo tra virgolette, non c'è. C'è qualche problema tecnico? Sì. Vabbè, il ripartio è Eccomi. Allora, eh, prima la stampante 3D è quasi finita, già stampato qualche pezzo con precisione de, eh, 10 micro, microni, cioè 0,1 mm, cosa abbastanza buona. Adesso stiamo pro progettando un estrusore per riciclare la plastica, cioè farlo stampare direttamente con bottiglie di plastica riciclate e quindi vabbè, siamo impegnati su quello lì. Un po' da qua facendo dei pezzi contorni, mandando in Sardegna e così via. ripartito con i progetti dell'idroponica, sono nati pomodori idroponici sono messo al, al limite della sopravvivenza, però vanno avanti e quindi il sistemino per adesso funziona. Ci stiamo dando da fare di brutto con Claudio con i nutrenti E poi le biciclette, che non ho inventato le biciclette, però ci ho messo un motore elettrico e funzionano alla grande. Adesso ho ricevuto un motore che costa 10 euro e sto vedendo la possibilità di fare eh, un mezzo elettrico che eh, nel, dei costi contenuti tipo 20 euro, per adesso ho speso 20 euro e più o meno sembra che vada. Le batterie sono riciclate, il progetto è già finito e pubblicato, quindi anche lì si, si fa qualche mezzo elettrico accessibile a praticamente tutti. Le batterie non è una cosa molto facile, però eh, comunque riuscendo a fare un mezzo elettrico di 20 euro e non è una brutta cosa secondo il nostro punto di vista. German, qui stanno, stanno chiedendo uh, <laughs> il, link. Certo. Vabbè, comunque già ti dico che uh, eh, avevo intenzione di fare le interviste, già ho fatto un'intervista a Jacopo Amistane di Ose, la farò a te e anche a Daniele per quanto riguarda i vostri progetti che sono molto importanti. Come caso abbiamo solo quello delle batterie perché gli altri e Daniele è troppo impegnato a finire, rifinire la stampante 3D, quindi non ha scritto nessuna ancora, ma poi verrà. Adesso linko quello delle batterie. Sì, ok, io Vincenzo, io provo a parlare, ma ho paura che, um, di cadere di nuovo perché mm, non è la prima volta che mi capita Ehm, mentre tengo premuto il push to talk mi, mi si frizza tutto e mi va in crash il TeamSpeak e, e mi è successo anche l'altra volta vabbè ehm, <clears throat> a ogni modo proviamo Dunque, ehm, a livello di GDL grafica, niente, devo sicuramente annunciare ehm, che è stato terminato eh, tutto l'editing eh, video del simposio, eh, la playlist è completa, ehm, l'ho pubblicata sul sito mm, con, ehm, con, un bottone apposito ne, nella finestra mm, dei video ufficiali Ehm, e quindi da quel punto di vista lì ehm, siamo a cavallo. Ehm, poi c'è questa cosa qui dei, delle videopillole che, che stanno andando avanti, eh, grazie a, soprattutto a Ezzetto che ci sta mettendo del suo eh, e a tutti gli altri ragazzi. Eh, Mm, e poi niente come diceva Vincenzo abbiamo pubblicato eh, questo, mh, mm, questo video tutorial per, eh, per l'uso e l'installazione di Speak su Linux eh, anche quello è pubblicato sul sito e, mm, e, niente è consultabile da tutti quanti poi ehm, niente con Vincenzo abbiamo visto che eh, c'è un piccolo problema di risoluzione, eh, proverò a rifare una ricodifica e, eh, e ripostarlo, ma già adesso è consultabile da tutti e magari prossimamente avrà anche una risoluzione migliore. Ok, grazie. Ragazzi c'è qualcun altro, c'era Diana che però è assente, eh, va bene, se non c'è nessun altro passiamo direttamente ai, ai, gruppi, ai gruppi cittadini. Ok, chi vuole cominciare per prima? Uh, eh, Gau, puoi cominciare tu? Sì, dai, inizio io. Allora, parlando del gruppo cittadini di Milano, abbiamo due impegni per questo mese. Il sabato prossimo, il 23 giugno, eh, faremo un corso di rigenerazione di PC installando Linux. Quindi ci troviamo al nostro solito luogo, il negozio civico Chiama Milano, è uno spazio che ci è stato è dato in utilizzo da appunto Chiama Milano dove possiamo fare solitamente i nostri incontri, le nostre presentazioni. Abbiamo deciso di, visto che avevamo questo progetto di rigenerare e regalare eh, computer eh, ritirati da, dalle aziende che altrimenti li butterebbero via con anche dei costi, abbiamo circa una ventina di PC sono tutti Pentium 4, quindi con sistemi operativi attuali sarebbero delle chiavi che cioè, non sono più utilizzabili a prestazioni decenti. E Ho deciso quindi di rigenerarli installandogli una versione customizzata Zeitgeist di, di Linux. Eh, eravamo lì dubbiosi su dove farlo, se magari invitare altri attivisti che eh, giusto per curiosità, alla fine abbiamo pensato di ehm, fare la cosa eh, al negozio civico e invitare chiunque sia interessato. Ovviamente eh, provvederemo anche a registrare l'incontro, quindi poi vi, faremo avere foto, e filmati del, mm, di questa lezione, chiamiamola così, in realtà non interessa <laughs> più che altro installare il nostro primo PC, ma siamo contentissimi facendo questo di poter aiutare magari anche altre persone e Mm, far parlare del, dell'obsolescenza e de, del free software e l'open source. Ehm, infatti adesso vi linko l'evento, le foto che ho già pubblicato in questi giorni su Facebook. Mentre un altro impegno un pochino più in là, il primo luglio, domenica primo luglio, faremo una, una proiezione di uh, Moving Forward eh, in versione ridotta. Abbiamo trovato un, un collage delle, delle migliori scene di Moving Forward di 40 minuti circa, dopodiché pensavamo di proiettare il video di Federico Pistono sull'open source, eh, free software, eccetera, Creative Commons, e, dove spiega quattro, quattro progetti in Creative Commons e open source che hanno, <laughs> hanno cambiato un po' il mondo sostanzialmente eh, in modo tale da far vedere sia la parte di critica alla società, le, la nostra visione di società e eh, anche quello che in realtà già esiste, cioè senza pensare a chissà quale utopia, chissà quale cosa futuristica, facciamo vedere che sono progetti già attivi. E, ehm, faremo questa proiezione all'Agora di Cusano Milanino quindi stiamo preparando adesso il, il volantino che distribuiremo al corso Linux e questo è il grosso dei nostri impegni milanesi. Per quanto riguarda il GDL dei gruppi cittadini di, mm, non è ancora arrivata la, la data de, dell'incontro TeamSpeak che è l'ultimo martedì del mese, quindi vi aspetto poi eh, per quel giorno per iniziare i lavori. Ok, grazie Davide. Eh, se volete posso, posso parlare io per il, per il, mio gruppo cittadino che è quello di Napoli. E niente, essenzialmente abbiamo realizzato una proiezione di Zeitgeist Moving Forward in un bar all'aperto, diciamo, sono venute un po', un po' di persone e abbiamo discusso eccetera eccetera e soprattutto eh, adesso ho avuto contatto con um, diverse persone, persone molto capaci tecnicamente e stiamo riformando il nostro gruppo e finalmente avrò <laughs> dei, dei compagni, <laughs> avrò dei compagni validi, anzi ultra validi, per portare avanti le iniziative nostre, eh, perché no, anche eh, strutturare un discorso su Linux come sta facendo GAU e eh, insomma abbiamo parecchi progetti di cui parlare e da portare avanti, quindi eh, tenetesi, tenetevi sintonizzati su Zeitgeist Italia oppure sul gruppo sul gruppo sul sito zeitgeistitalia.org per rimanere aggiornati e se siete napoletani in particolare io per questo, per il mio, GD, eh, per il mio gruppo cittadino, ok, va, ho finito. C'è qualcun altro, ragazzi? Ok, vedo che Diana comunque è assente, va bene. Eh, dispiace perché avrebbe potuto parlare del, del linguistic team, eh, del suo gruppo di traduzioni. Va bene ragazzi, siccome non ci sono altri aggiornamenti eh, possiamo, possiamo anche chiudere il podcast e la registrazione e passare direttamente alle discussioni più, più, più in particolare, quindi vi rimando eh, a, a tra, due dom domeniche, facciamo domenica alternata, una domenica podcast, una domenica eh, discussione libera, quindi eh, ogni due domeniche facciamo il podcast sempre alle 21.30, eh, l'incontro via TeamSpeak del chat Zeitgeist Italia per tutti gli attivisti che vogliono darsi da fare. E adesso vi linko le istruzioni per, eh, per installare TeamSpeak eh, da condividere magari a persone che non hanno, che non hanno dimestichezza con questo programma e vi saluto. Vi saluto ragazzi, buonasera.